А, мы уже начали. Ладно, всем привет, с вами Миха Волков, 19 Сегодня мы поговорим... Рубрика знакомства. Знакомство с моими любимыми персонажами. Это будет последняя рубрика. А теперь мы оставим нашу камеру на паузу и вам покажем Супер тач фильмов топ-15 фильмов, которые я люблю смотреть. Посмотрите обязательно. И ужасики. Резня бензопилой. А не, техасская резня бензопилой. Пила все части. Пункт назначения, звонок, инквизитор. Короче, много их инквизитор, звонок, ночной дозор, ну это уже не ужастик, ну но не важно. Фредди против Джейсона, Фредди Крюгер, улица Вязов. кошмарная улица улице Вязов. Пятница 13 -го. А чем 28 дней спустя? Поворот не туда, все части. Смотрите, ведь ужас идет ваш экран реклама на канале Миха Яма. О, о, о, no, no, no. Чего Миха Яма? Э, Миха, де, Мих. Стоп. Сценарий дай. А, все, помню. Э, короче, Миха Волка всем... Каких 17? Вы А, сейчас из них. Михалков 1917. Всем пока, до новых встреч. С вами был Михалков 1917. いいもんすかねい Mm-hmm.